各位好啊，又系卡洛斯啊！由设计 m r s r i n g 咧，到到而家已经有一段时间啦。卡洛斯咧由一个人单打独斗开始，以至组织咗二印 m r s r i n g 够传承呢个小团队。而家每天几十个、几十个咁寄出去，已经有几百人用紧啦，排紧队嘅都有几百人啦。但系我哋嘅小团队咧，抱住关爱为本，一啲都冇惊过。而且喺卡洛斯集气之后咧，我哋多咗好多新嘅帮手啊！ 家下二印 mastering 嘅全承裏边咧，加埋卡洛斯有五個人係負責打印嘅，另外有四位朋友咧就義務負責發送配件出去，仲有人捐錢俾我哋買材料，更加善长人翁啦，捐出幾部 fritz printer 去支持我哋嘅愛心行動。我計算一下短期之內咧，我哋會有十幾部機一齊打印呢啲咁嘅配件，要清晒排隊嗰條龍啦，已經再唔係夢想啦。 所以我哋可以再次開放出嚟，讓各位申請免費殺取一套。我強調啊，我哋只係送俾朋友噶咋，所以請你哋快手啲訂阅啦，訂阅咗即系當我哋朋友，就嗱嗱聲去英方 c 吧嗰度填 Google Form 啦。再唔快手啲就排到一千幾噶啦。好啦，賣完廣告啦，又講翻今日我哋會講啲咩嘢呢？首先又係問翻大家嘅基本問題：你屋企剩翻幾多個口罩啊？你話俾我聽唔驚啦，我用咗卡洛斯嘅 mask ring 啦，一個當九個使。 唔係喎，聽講而家九成人都係訂落係七係喎，兩邊一齊開工嘅喎，咁樣夾曬一個口罩最多就當四個半用嘅啫。好啦，各位老師同學，四月之後如果真係復課，點算呢？當你一日換一次或者兩次口罩片啦，咁一個口罩咪又係淨係用得一日。各位睇到個問題未啊？所以我一早都諗到㗎啦，已經喺上一次七五零二嘅節目裏面公開咁徵求，問大家揾唔揾到口罩裏面嘅中層材料咯。 我第一次咁样做咋，点知真系有好多人答我。而卡洛斯揾晒呢啲材料翻嚟，又真系试过。我觉得今日系时候逐样逐样试俾大家睇啦。请你一定要将个节目睇到最后啊！提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇俠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。又研发出呢个 Mar Swing 咧，卡洛斯咧。 不断咁喺度剪口罩，已经剪到熟晒手啦。啱啱学用 mask ring 嘅朋友咧，可能未系知点样去剪嘅。咁卡洛斯示范下俾大家睇，剪过嘅朋友亦都嚟温习一下。 头先咧，每次剪完咧，用个干净胶袋入起佢，每次系攞两块出嚟用。开头咁剪下剪下都几好玩嘅，但后来咧，总有人觉得唔妥嘅。佢话你咁剪烂晒口罩，啲口罩本身用唔得噶嘛。咁我谂下谂下又系，况且我而家已经加咗飞沫盾牌啦，即系面嗰阵防水布咧，其实个用途就唔系咁大噶啦。因为飞沫盾牌挡住咗佢，根本就冇飞沫直接攻击到个口罩啦。而防毒口罩又咁厚，里边嘅空间咁大。 根本口罩布就唔会贴住你个嘴，所以我觉得里边吸水嗰层咧，亦都系冇用嘅。所以最后我结论咧，要真正环保唔浪费，只需要揾到口罩中层呢个防菌布就得啦。就系因为咁啦，于是我喺上一次嘅节目里边公开向网友征求，我哋可以睇翻网友嘅回应啊。综合咗啦，不外乎几个建议嘅啫。第一咧，就系使用厨房纸。 因為港大出個報告，用廚房紙嘅兩層咧，加上一塊紙巾咧，就可以 D Y 到有七八十 percent 效能嘅外科口罩啦。而第二個好多人建議嘅材料咧，就係冷氣機嘅隔塵網啊，主要都係三 M 呢個品牌嘅啦。咁咧話係可以隔到 PM 二點五嘅粒子嘅喎。咁最後咧就係一種叫做溶噴布嘅材料啦，因為佢本來就喺呢種口罩嘅中層嘅材料。 咁仲有網友咧提供咗喺橙色網站嘅連結添。最後最勁有位劉生咧就直頭 WhatsApp 連結我，就話俾我聽佢直情喺深水埗買到，仲俾晒好多資料俾我睇到添。咁真係好多謝呢位劉生啊！我仲應承咗送份禮物俾佢添。點知禮物未送出咧，我仲揾咗佢個品，因為佢而家係加入咗二 n m a s r i n g 夠全城呢個團隊，係負責發送我哋揾出嚟個配件嘅。 可能有啲網友咧已經收到寄出嚟嘅 m a s k ring 噶啦。今日要試嘅第一樣咧，就係最容易揾到嘅廚房紙啦。廚房紙喺邊度揾到？嗱，我對廚房紙冇乜研究，淨知道廚房紙就喺廚房揾得到啦嚇。你一塊廚房紙係點樣樣嘅嘢咧？其實我覺得就係一塊厚啲嘅紙巾啫。既然講大話得，我就試下剪裁佢落嚟，放喺豬嘴用啦。 港大做個口罩就用两层厨房纸嘅，但系佢做嗰种咧系普通外科口罩咁嘅形状，所以你吸气都可以由侧边吸到啲。而我哋猪嘴密封啊嘛，所以我用一层算啦。咁我就揾六二零零咧就装起个厨房纸试下，即佢装落去都冇乜难度，都系咁装嘅啫。好啦，厨房纸剔温，祝我好运啊吓！大家唔使担心，我带滾猪嘴嘅，应该冇事嘅。 一层都会死人，你要明白咧，厨房纸根本唔系设计嚟咁嘅用途噶嘛，佢边度透气啫？我会明白广大嘅做法嘅，因为佢用两块咁嘅厨房纸，再加上个纸巾咁样包住个口，啊，加埋锡线啊，做到个口罩咁，你仲会喺侧边咧有啲地方吸到气噶嘛？你只系挡前面嚟嗰啲飞沫嘅啫嘛，咁确实系可以 work 嘅，但如果你企图咧用一个咁贴面嘅猪嘴。 而僅僅開放氣流嗰兩個窿咧，你就揾廚房紙去封死咗佢，咁你戴上呢個豬嘴模擬係喺度自殺咯。 <laughs> 好啦，第二樣我要了解嘅材料咧，就係冷氣機隔塵網啦。日本成日有呢啲咁樣喎，哇！就呢啲，三十幾蚊。 买块细嘅嚟试下咪得咯，唔使买咁大。根据大家俾出嘅资料啦，冷气机嘅静电空气滤网咧就有好多种嘅，就以包装嘅颜色嚟分类。而我买到嘅咧只系中中挺挺嘅红色啫。嗱，亦都睇得好清楚，佢写住有效咁过滤到 PM 二点五微粒、花粉、细菌、烟雾等致敏源。就一般过滤咧就绿色嘅，高效过滤咧就红色嘅，清新过滤就系蓝色嘅。 超效能過濾就係紫色嘅，嗱你可以睇到佢嘅 texture 嘅，其實真係一種嘅隔塵網嚟嘅。咁我覺得佢起碼比廚房纸疏氣啦。咁我哋又剪佢少少出嚟試下咯。由於我剪惯口罩啊，我大約已經印到幾大塊噶啦。為咗係一個 control experiment，我哋一樣係用翻六二零零嚟做呢個實驗。古有神農氏嘗百草，各位再見啊！ 根據科學師嘅經驗咧，六二零零嘅呼吸咧就唔夠七五零二咁好嘅。但係經過咗我作咁大量嘅呼吸之後咧，我都覺得咧還係可以嘅。咁所以我相信咧，依種咁嘅靜電空氣濾網咧係唔會令到你窒息嘅。但係話必須分兩頭，如果你將呢種冷氣機架塵網咧放喺黑色嘅物體上高睇下咧。 你就發覺佢原來真係梳起得好緊要，話隔到 PM 二點五，但係隔唔隔到病毒咧，就仍然值得商榷啦。而最後我要試驗嘅材料咧，就係用噴布啦。唔係講笑噶，我哋走嚟呢度咧買料啊！我老婆喺度買緊料，即係話就話 BFE 九啊九 percent 嗰只咧。 同你介紹嚟啦！我手上買咗兩款用品布，一款咧就係深水埗買翻嚟嘅，聽講係台灣生產嘅。另外依一大沓咧就喺橙色嘅網站度買翻嚟嘅，咁啊放心，唔係湖北嘅。嗱喺呢度咧，我覺得有必要同大家解釋一下布料嘅學問。一般我哋做衫用嘅布料咧都係織出嚟嘅，我哋叫織布啦。所以睇落去咧，佢有中橫經緯嘅。 但原來有其他啲布料咧，係唔係織出嚟嘅？咁呢啲布料咧，我哋稱為不織布或者模仿布啦。即係廣義嚟講啦，總之唔係用針線編織嚟嘅布狀物咧，就係叫不織布啦。某種程度紙都算係不織布嚟嘅噃。而我哋用喺口罩上面不織布咧，就包括面層嗰種防水布啦。嗱，佢唔係織出嚟㗎，佢係用纖維壓榨而成嘅。 好啦，放喺中层嗰种咧就叫溶喷布，而溶喷布咧顾名思义咧就系溶咗一啲材料，嗰种材料咧就叫聚丙烯 （polypropylene），溶咗佢喷出嚟一丝丝咁，再压榨成呢一种咁嘅溶喷布。简单嚟讲个制作过程咧，有啲似做棉花糖咁样。 由於溶噴布嘅中層咧，佢嘅作用咧就係嚟防止細菌進入噶嘛，咁所以咧好嘅溶噴布咧仲做多一重工藝，就係充電啦。咁你發覺咧佢係有正電嘅，咁所以有啲人話咧，依種溶噴布咧放出嚟咧太耐咧，佢啲電荷咧就會走咗去噶啦。咁由於聚丙烯咧係一種熱塑性材料嚟噶，你想試驗一種布係咪溶噴布咧，有個好簡單方法，就係你將佢點火。 佢係唔會着火噶，佢只會融化嘅啫。跟住咧，我哋就要嚟研究下，誒喺深水埗買翻嚟呢種熔噴布啦。咁咧，因為俾老细話過嚟咁所以我洗手洗得好乾淨先敢掂佢。原來老细賣俾我一條咧，都好長嘅喎，可以做幾十個口罩噶啦。咁而用喺豬嘴，只係用好少啫嘛，咁所以我一路揾揾佢嘅源頭。

咁防水层对我嚟讲冇乜用，所以可以收翻起。而用喷布咧，我哋又可以剪少少出嚟做实验啦。嗱，我哋先嚟目测下两种嘅熔喷布，呢种咧就系深水埗买翻嚟嘅，啊，应该系台湾嚟嘅。而呢种咧就喺橙色网站买翻嚟嘅，来源应该系浙江温州。 就咁睇透光程度咧，就應該係深水埗依款勝出。講靜電嘅程度咧，亦都係深水埗依款勝出。咁最後咧，我都要試驗下兩者係咪溶噴布，咁所以咧，我會揾火機試一試。OK，先睇橙色網站嘅依款先。 嗱，溶噴布系唔會燒着噶，只會溶成咁樣樣嘅啫。好，深水寶依款，同樣咁呢方面咧，我大家不相伯仲啊，都係屬於溶噴布嘅。而最後咧，我又要剪裁佢放喺口罩上面用啦。首先就嚟試下深水埗呢款先。 大家可以考慮兩層布放水，因為既然而家咁平可以買到，放兩層嘅用品布亦都無傷大雅。用品布本身就係口罩中層嘅材料，所以我今次唔係好驚嘅。嗱，我覺得個感覺同用品口罩本出嚟差唔多嘅。你用冷氣機嘅隔層網咧緊翻啲，但係我覺得咁樣先正常喎。好啦，最後梗要試埋浙江嚟呢一種嘅用品布啦。好嘅，還是係一樣嘅感覺，呢啲係證明啦。 既然错咧，就熔喷布咧，应该就可以用嘅材料，应该系冇问题嘅。只要个来源够充足就得啦。嗱，经过咗今日嘅测试同埋报告之后咧，相信大家都心中有数，认为边一样较为适合做你嘅口罩嘅材料噶啦。嗱，我哋再嚟复一次啦，就系包括厨房纸啦、冷气机隔尘网、喺深水埗买翻嚟嘅熔喷布，同埋喺橙色网站买翻嚟嘅熔喷布。 厨房纸咧系极端唔透气啊，所以我唔建议大家用啦。冷气机隔尘网因为透光率太高，所以虽然累到 P M 二点五，但系我认为咧隔呢个病毒咧系有困难嘅。至于剩翻呢两种，根本就系口罩所使用嘅材料，所以两者都能够用嘅。分别咧就系呢一种啦，就喺深水埗买翻嚟嘅，透光率冇咁高，静电咧亦都能力高啲，而因为香港买，可能大家心理上咧都会觉得比较适用啲。 而最後呢款呢，因為喺淘寶買翻嚟，大家可能會懷疑佢個出產地啦、包裝係咪清潔，但至於佢個透光率同埋佢正電嘅效能呢，我都認為呢係可以接受嘅。估物論你揀嘅邊種材料，從今以後我相信我哋都唔需要再剪呢個口罩嚟用啦。而且唔止㗎，如果你睇過卡洛斯太太做嘅一條片，而根據個方法呢做一個布口罩出嚟。 每次咧將溶噴布插入去嚟用，咁又可以變成另外一種替換式嘅口罩啦。之前有啲朋友或者網友咧收到卡洛斯送俾佢嘅口罩配件，就以物換物嘅方法咧送翻啲嘢俾卡洛斯。曾經有人話要送幾十個口罩俾我嘅，但係經過今日咧有咗溶噴布呢種材料之後咧，我覺得我已經冇晒去買口罩嘅意欲啦。大家如果有口罩咧，都唔需要送俾我啦，不如留翻俾一啲更加有需要嘅人咯。 因為有啲老人家同埋小朋友咧，真係可能唔係好適合用豬嘴，可能一啲傳統嘅口罩或者好似咁嘅小童口罩咧，對佢哋嚟講更加實際。好啦，今日嘅節目就到呢度為止啦。如果大家喜歡嘅影片，記得加赞或評語。